cruzando a ría pola ponte das Pías, se os obreiros de Astano non cortaron o tráfico, entrarei en Ferrol a miña terra. Se o cortaron, daquela, ei tomar o camiño antergo e pasar por Narón, pedo mosteiro de San Martiño, polos eidos de Esquío de un xeito ou outro hei de entrar no meu povo para ver se tropezo nunha rúa cualquer do Ferrol Vello será a de San Francisco, a do Socorro, con o neno que fun e que foi outro. Aquel que fun e que non fun entón cando eu non era o vello que hoxe son.